Для изготовления призм нам потребуется 16 выпуск волшебных граней. Находим нужный лист. Отделяем развертку призмы от листа. Сгибаем по линиям. Сначала склеиваем развертку по центру. Затем приклеиваем каждое основание призмы.